ਜਾਂਦਾ ਅੱਖਦੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਮੱਚਦੀ ਮਚਾਉਣੀ ਅੱਜ ਹੋਰ ਹੈ ਵੱਖਰਾ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਦੀ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਮਸੋ ਮਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ 24 ਸੱਤ ਚੱਲ ਮੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਆ ਕੇ ਵੈਰ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖੇ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਹੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਕਲੋਂ ਸ਼ਰੀਫ ਜਾਣੀ ਤੇ ਜੱਟ ਦੇ ਉਤੋਂ ਜੱਟ ਤੋੜਾ ਪੱਟ ਨੇ